टाइमिंग के मुताबिक जैसे कि एक से छः तक रहता है और सुबह से सुबह अगर दस बजे या आठ बजे लगता है तो वो एक बजे तक लगता है रोटेशन होता है यहाँ पे तो जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है तो ये आप भी मानते हैं कि लोग सफ़र हो रहे हैं बिल्कुल लोग सफ़र हो रहे हैं और साथ साथ में ये हमें भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये हमसे कॉपरेट नहीं करते अगर ये कॉपरेट करते क्यों में रहते तो शायद हम इनकी भी कुछ, कुछ ये हमारी भी सुनते तो क्योंकि ये एक ऐसा मसला ये एक ऐसा मसला है यहाँ पे कि अगर हम किसी की बायोमेट्रिक्स लेते हैं तो उस टाइम हमारा दिमाग भी अगर ठंडा रहेगा क्योंकि हमारे दिमाग में ज़्यादा शोर होता है जिसकी वजह से कभी करेक्शन भी आ जाती है रिजेक्शन का, का मसला भी होता है डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से मेरी मोदबाना गुजारिश है कि इन आधार सेंटरों पर जनरेटर की फैसिलिटी मुहैया की जाए ताकि जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आधार बनाने के लिए आते हैं उन्हें मायूस ना होना पड़े आप भी डिप्टी कमिश्नर कुलगाम तक ये बात पहुँचा सकते हैं इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नंबर है nine four one nine four five three eight eight eight Kashmir अनहर के लिए दमाल हाजीपुरा कुलगाम से मैं सज्जाद शाह